देख रहे हैं घमासान हेल्थ टिप्स कई सारी महिलाओं को चेहरे पर अनचाहे बाल होने की परेशानी काफी ज्यादा हो जाती है लेकिन अगर आप फेस की खूबसूरती के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो आपके फेस पर नजर आने वाले अनचाहे बालों की परेशानी दूर होगी तो आप ये पपीते का उपयोग करिए सुंदर चेहरा हर किसी को पसंद है लेकिन लड़कियों के चेहरे पर अगर बाल उगते हैं तो वो लड़की के चेहरे का निखार कम करता है इसके साथ लड़की के चेहरे का सौंदर्य कम करता है चेहरे पर बाल होने के कारण आपका गोरा रंग भी चेहरे का रंग काला दिखने लगता है इसके लिए महिलाएं कई सारे ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करती हैं लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कम खर्च और बेहतर रिजल्ट देता है तो आइए जानते हैं कच्चे पपीते से होने वाले फ़ायदे कच्चा पपीता बालों में चिपक कर उसे मजबूती के साथ तोड़ता है यहाँ पर हम तीन होममेड कच्चे पपीते का फेस पैक बनाना सिखा रहे हैं जो आपके शरीर और चेहरे के अनचाहे बालों को निकालने में मदद करेगा कच्चा पपीता और हल्दी का पैक हल्दी भी अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने में सहायक है और एंटीबैक्टीरियल प्रभाव के कारण ये इन्फेक्शन से भी बचाती है कच्चे पपीते के कुछ टुकड़े लें और इन्हें कुचलकर पेस्ट बना लें इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं इस पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और सूखने तक लगा रहने